აი ვისაც არ გაქვთ გაკეთებული, ან ვისაც არ გინდა გაკეთება, ამიც დავალებებს არ ხსნის. არაკე, ო ეს ვიცი, ო ამას რა უნდა, ო ეს გამიგია, ეს წამიკითხია. ეს არის შიშები. აი წეხარ მომ მომწერა თეამ თუ ხო მონაწილე რომელიღაცა მომწერათ, შიშებიაო სულულების არ ქონა. დიახ, შიშებია და თუ ამბობთ რომ არ მეშინი არაფრის. უბრალოდ არ მაქვს სურვილი, რომ ფულზე ვიფიქრო, ხო? ესეთი უკეთოთ აქცევა, გვერდის აქცევა, ну ფულზე ფიქრი სულ არ მინდა. ეხლა ეს чем донес არ შეეფერება მე უფრო დიდი ვარ უფრო ისა ვარ ხო მაგრამ დაუკვირდეთ რამიშლის ხელს რომ ვიფიქრო თუნდაც ფინანსებზე და გავეუმჯობესო თუნდაც მცირედად მაინც ჩემი ცხოვრების პირობები და სად არის აქ თქვენი შიშები? სწორედ ეს უნდა აღმოვაჩინოთ, იმიტომ რომ ზოგადად რო ვილაპარაკოთ, ზოგადად რო ვილაპარაკოთ, შიში ეს ნორმალურია. ნახეთ, შიში ნორმალურია. არ ეშინია მხოლოდ გის ხო გაგიქიათ ეგეთი გამონათქვამი. შიში არის ნორმალური, აი სიმხდალე არის არანორმალურობა. შიში გრძნობა რომელ რომელზედაც უნდა გაიზარდო და გახადო შენი ზდის ფაქტორი და აი სიმხდალე არის გაქცევა. გაქცევა, უბრალოდ გაქცევა სხვადასხვა ფორმებია. კეთილშობილობითაც შეიძლება გაქცევა შენი ხო. აი მიდი და გააკეთე სიტყვაზე, აა სიტყვაზე ვთქვათ მილიონი და მე რე თქვი რომ ფულს ფასი არ ქონია. მოდი, დადეთ პირობა. გააკეთეთ ღმერთთან უთქნას ეს სიტყვები თქვათ ბოლოში მაგრამ გააკეთეთ დადეთ ის ფინანსური მაქსიმუმი რაც გიწერიათ 10 წლის მერე და თუ მერე თქვით რომ თურმე ფული არის დილა მაქსიმუმი და ფინანსური ხდება ესე მარტივი რო იყოს ხო ეს ყოველას ეცოდინებოდა და ყველაფერი მოდის გონებიდან ჩვენი ფსიქიკიდან ჩვენი შემადგენელიდან ჩვენი შეხედულებიდან და იმ აზროვნების მოდელიდან რა აზროვნების მოდელითაც პროგრამებიც გვაქვს ანუ ჩვენი ღარიბი ტვინია გააქტიურებული თუ ჩვენი დიდარი ტვინია მე ჯერ გადაუხადე თავს ვიდრე გაამდიდრებ სალონის მეპატრონეს დაფიქრდით ამაზე. მე ვამბობ მათთვის, ვინც მინიმალურ შემოსავალზე ზის, ხვდებით? აა საერთოდ ზოგჯერ გვიხუმრია ხოლმე, როდესაც კარგი მანქანა მიადგება და 5 ლიტრას რო ჩაასხამს. და რომელიც 5 ლიტრა ერთ ამოსრუპვაზე რო უნდა, ალბათ რაღაც წერტილამდე რომ მოვიდა. არ გჭირდება ეს არავის დასანახად თუ თქვენ დაბალი შემოსავალი. ამაზე ძილაპარაკებთ ამ საკითხზე. შევეხები თქვენ რა დროს რა უნდა გავაკეთოთ, რა ჯობია, რომ ჩვენი ტვინის არ იყოს стреში. ჩვენ არ ვიმყოფებოდეთ გაუთავებელ стреში და მუდმივად ფულის უკმარისობაში. რა გამოდის მე მინდა მაგრამ რაღაც მაგრამ არ ვაკეთებ იმიტომ რომ მეშინია ფინანსური მიზნები ისე როგორც ნებისმიერი სხვა მიზანი დაკავშირებულია ქმედებასთან ქმედების შედეგია რასაც ვიღებ ვაკეთებ ვიღებ შედეგს არ ვაკეთებ არ ვიღებ შედეგს ვიცი რა უნდა გავაკეთო მაგრამ არ ვაკეთებ რატომ რა მიზეზი აი მაგალითად ვინ შეუძლია ხა მინუსი დამიწეროს ვისაც ჯერ არ გაუკეთებს გააკეთებია და არ გაუხსნია ეს ფინანსური ბალიში. ვიტყვი ამაზე ეკონომიაზე, ხა ისე დავალებებს მოგცემთ მე თქვენ სალონიც და გავიწყდება და კამერებს ისე მოიჭერთ, რომ ბალიში მნიშვნელოა თუ გინდათ დიდ ფინანსურს იმაზე გახვიდეთ ფული ასე თავზე არავის არ დაეცემა ტყუილია იმაზე ფიქრი რომ მე ხარ სამყაროს გაუგზავნი მე სიჯებს და ის ხვალთ ფულს ასე დამათოვს და ხვალ ვიქნები მილიონერი არა თქვენს მზაობაზე იქნება დამოკიდებული თქვენთან ფულის ნაკადი. თუ სამყარომ არ დაინახარო თქვენ ფულის მართვა იცი და მას მართავთ ისე როგორც საჭიროა ფული არ მოვა. აა კიდე ხო ბავშვობიდან მოდის ძირითადად შიშები, მოდის მშობლების ფულთან დამოკიდებულების ერთმანეთთან ერთმანეთთან და ერთ ორივეს ფულთან დამოკიდებულება როგორი ქონდათ. აქედან მოდის ჩვენი შიშები. მოდის აგრეთვე ჩვენს მოთხოვნაზე რას პასუხობდნენ ისინი. აი მაგალითად ფული ხეზე ხო არ ასხია, მე ხო რაღაცა ბანკის მართველი ხო არ ვარ, რომ ფული ყოველდღე მთხოვდა ასეთ შემდეგ. როცა ესეთი რაღაცები არის ბავშ უყალიბდება ხოლმე შეუყალიბდება ძირითადად შემზღუდველი შეხედულებები უყალიბდება და მე დიდობაშიც უკვე თვითონ ფიქრობს, რომ არ არის შესაძლებლობა, სამყარო არის შეზღუდული, არ არის შესაძლებლობა მეტი მქონდეს და ესეც საკმარისია. ну საკმარისობაზე და სიმშვიდეზე ისედაც უნდა ვიყოთ ორიენტირებული, მაგრამ სურვილი, შინაგანი მზაობა იმისა, რომ მეტიც შეიძლება და ეს შენი ხელგეწიება სიმშვიდის ფონზე და არა ნერვიულობის ფონზე და უკმაყოფილობის ფონზე, ხო? ეს უნდა დავაბალანსოთ, ისე უნდა ვიმუშაოთ ამაზე. ა მოკლედ ფინანსური უნარჩვევები ფულის დაგროვების ეს არის როგორც პატარა ბავშვი სწავლობს ფეხზე დადგომას და გავლას სწორედ ასე ვსწავლობთ სწავლობთ ამ ეტაპზე თქვენ ფინანსებთან მომყრობას ვინ იყავით მზად და ამ ეტაპამდე რაც გაიარეთ არის თქვენ შორის ისეთი მონაწილე რაც გავიარეთ ამ ეტაპამდე ეს თქვენთვის ცნობილი იყო ისეთ საკითხებს შევეხებით მაგალითად აი შემდეგში პერიოდში ჩვენ მაგალითად ჩემთვის ეს 2 წლის წინ გახდა ცნობილი და იმის მერე ვაკეთებ, იმის მერე მიყვე, მიუხედავად იმისა, რომ კიოსაკი რა ვიცი, აკითხული მაგ ჯერ კიდევ რომელიღა, რომელ წელს რა ვიცი, 2006-ში თუ უფრო ხო, რაღაც ესე. აა როცა შემოვიდა ქსელურში, როცა ვიყავი, მაშინ შემოვიდა კიოსაკი თავისი ყველა ციგნებით ჩემს ხოვრებაში, მაგრამ აი ესეთ დონეზე დაღეჭილა და გაცნობიერებულად მე არ მქონდა ეს გაგონილი. როგორ ჯერ დღეს ჩვენ გავეცნობით, როგორ ქნის ტვინი ფინანსურ პრობლემებს და შეხედულებები, რატო ამუხრუჭებს ჩვენ წრისვლას, ჩვენ ვიმუშავებთ თითოეულ დონეზე არსებულ გარკვეულ შემზღუდველებთან, ანუ ამ 10 თვის განმავლობაში შემთხვევაში ფინანსური უსაფრთხოების ნახეთ ყველა დონეზე არსებობს შემზღუდველები ნახეთ თითოეულ აი მონაწილეებს შორისაც ხომ არის ადამიანი რომელმაც არ გახსნა რატომ არა ნახე მასში არის მტკიცებულებები შემზღუდველები თუნდაც ახლა ქეთიმ რომ მოიწერა რომ ორჯერ გავხსენ და ორჯერვე დავხურე всё მისთვის ეს არის შემზღუდველი ამას ქვია მტკიცებულება და შემზღუდველი შეხედულებები გამოცდილება უდევს მას შენი გამოცდილება მეზობლის გამოცდილება კიდე ვიღაცის გამოცდილება შეიკრიბა და დაიდო მტკიცებულებად რომ ეს ასია და ისეთი შეუვალია ეს ღირებულება, რომ ვერანაირი ტრენინგი სიტყვაზე ვერ გაარღვევს თუ თავად არ მოისურვე ამ ჩარჩოებიდან გამოხება. ანუ სურათი უნდა მოხ სურათს მოხსნა ეს ჩარჩოები, შენსურა და ჩასვა სხვა ჩარჩოებს და იქნება და ახლა დადგა სწორედ ის დრო და ის მომენტი, როცა